Olá, eu sou Fábio Santini, diretor da NetEye. Aqui nós somos especialistas em melhorar a gestão de TI e a produtividade nas empresas. Muitas vezes uma equipe pode estar desempenhando mal, mas não por falta de comprometimento dessas pessoas, e sim porque os computadores delas podem estar lentos demais. Saber avaliar quais devem ser atualizados é essencial para otimizar recursos e focar os investimentos. O módulo de desempenho do NetEye ajuda a resolver exatamente essa questão. Então vou mostrar aqui na prática como isso funciona. Aqui nesse item processador é possível fazer uma análise máquina a máquina de quanto de CPU em média cada uma está utilizando, não só no dia de hoje, como também num período histórico. Da mesma forma, conseguimos fazer uma análise do uso de memória RAM de cada computador, tendo sempre o gráfico correspondente aqui embaixo. Uma das funções mais importantes do módulo de desempenho é ajudar o gestor a decidir que máquinas precisam de upgrade ou até serem substituídas. Então nós montamos um relatório que mostra exatamente isso. Passando alguns parâmetros importantes aqui embaixo, o relatório vai trazer para a gente as máquinas que atenderam aquele critério. Uma CPU mais lenta, com uma quantidade de memória limitada e com uso de CPU mais alto. Além disso, o relatório chama atenção aqui em vermelho máquinas que têm muito pouco espaço disponível, que estão com uso de CPU muito alto e que têm mais de 5 anos de idade. Assim, as decisões são tomadas em cima de fatos e dados. E aí, como as decisões de compra ou upgrades de computadores são tomadas atualmente na sua empresa? Obrigado, até mais.